Cause I'm happy clubbing on if you feel like a room without a roof. Because I'm happy clubbing on if you feel like Jei vienintelį tavo klausytą yra dušas, šuo ir katė. Mes turime tau pasiūlymą. Šią vasarą, birželio 25 dieną, Lietuvos jaunimų dienų metu veiks superinė jaunimo fiesta, kurios didžiojoje scenoje gali pasirodyti ir tu. Viskas, ką tau reikia padaryti, yra užsiregistruoti, yra mums savo įrašą, bet kokiu tau patogiu formatu. Ir mes su tavim susisieksim.